PCP empowers learners in a way that they become much more involved in the process around them uh, and allows them uh, to take greater responsibility themselves in their learning and their support. Mae'r drefn o weithio gyda'r person a plentyn yn y canol yn sicr yn cael pobl bwysig o gwmpas y bwrdd i datgan barn ac i drafod y plentyn a'r cynnydd. Mae'n system hefyd sy'n ragweithiol yn hynny mae'n uh, gallu cwrdd pa mor aml sydd angen, nid unwaith y flwyddyn i adolygu, a felly mae pob uh, ddarn o gynnydd yn cael ei gofnodi a'i ddathlu. We all realise children have got weaknesses, but for many parents, they know those weaknesses. So about looking at what the child can do and, their journey and where their next steps are going and what they're going to achieve in the next year makes a parent feel more comfortable and they can see the why of what we're doing this process for? Fi'n teimlo fel bod y broses PCP yn helpu plant i wireddu y potensial oherwydd dan y system newydd, maen nhw'n perchen ar strategaethau a'r targedau sy'n deillio o'r cyfarfodydd yn hytrach na gael pobl yn gwneud penderfyniadau dros nhw. The pupils um, feel they can reach potential because it is aimed at developing what their aspirations are. Instead of us looking at short-term targets, within each plan, we look at, right, what is it you want to do in the long term? And this is how we're going to help you get there.